o que ten acontecido onte no, na ponte de Rande era un pouco que, desgraciadamente, eh, nos teníamos anunciado que podía acontecer, non? por as condicións de explotación laboral que se estaban dando nesta hora desde o arranque da, das obras. Non? dicir, nos a teníamos denunciado de maneira reiterada tanto na Comisión de Seguimento que se creou a iniciativa da CIGA ca participación da empresa, dos sindicatos e ca o arbitraxe da Inspección de Traballo, que cando nos non lle vimos utilidade, porque as nosas denuncias reiteradas a empresa facía caso omiso, pois entendimos que non tiña utilidade e nos desmarcamos e deixamos de asistir a esa comisión de seguimento. E a partir de aí, seguimos cas denuncias que se concretaron efectivamente na acción esta de fai dúas semanas, ca toma das obras na, na ponte. Non? Ben, Eh, pasou o que tiña que pasar, isto é unha crónica efectivamente dun accidente anunciado, faltaba por saber o día e a gravedade da, eh, e a graduación do accidente. Non? Desgraciadamente foi o máis extremo que a morte dun traballador. Pero xa digo, isto iba a pasar sí ou sí, porque claro, eh, calquera pode entender que unha xornada Eh, de traballo de 12 horas un día tras outro, con sábados e festivos e domingos incluído, un día tras outro, unha semana tras outra e un mes tras outro, ten que desencadenar sí ou sí en accidentes eh, e de, de, de extrema gravedad. Non? Eh, que pasou? Nos estamos esperando, efectivamente, que quen ten que decidir ao respecto, despois de nosas denuncias, faga algo por eh, cambiar a inercia desta situación, non? É dicir, quen ten capacidade, efectivamente, as empresas que forman parte da UTA, da UTA en primeiro lugar, pero tamén ao mesmo nivel, eh, quen ten responsabilidade política en que isto eh, non, non se cambie de maneira de, de actuar por parte das empresas, e neste caso non señalamos eh, a Xunta de Galicia, que ten todas as competencias en materia de seguridade e eh, higiene nas obras, eh, e que hasta agora, que sepamos, non ten feito nada para que se evitara todas estas irregularidades que se están a cometer.